Cukup, Pak. Apa pula tak cukup? Minah besar, Pak. Kalau dia mati, nak dikapan dengan kain songket. <laughs> Kain songket nak buat kapan? Tak pernah orang buat. Serah, pergi balik. Lagilah, Nani. Serah, serah. Ini tak boleh kasih muka budak-budak ni semua. <laughs> Pak. Pakcik lawa, Pak. Ha? Lawa. Pakcik kau lawa, ha? Nanti bapak ambil lagi, ha? Hmm. <laughs>